Doncs, si us sembla, comencem. No? Sí, fa bastant de goig, això. Realment, en primer lloc, agrair-vos eh, l'assistència en aquest acte. Eh, sabem que segurament un divendres a la tarda un acte costa, segurament eh, venia un acte també d'una formació política a vegades costa <laughs> fins i tot més i a més a més si parlem d'urbanisme ja, ja tenim un combo bastant, bastant bèstia, vull dir que moltes gràcies uh, per estar aquí. Ens agradaria que això no fos un acte de crida, que evidentment doncs, uh, anirem veient el color de crida en, en moltes parts d'aquest acte, però ens agradaria que fos un acte uh, més aviat de, de transparència pel que fa a la nova onada urbanística que, que augurem que està a punt de patir al nostre poble. Uh, avui sentíem a la ràdio referències a aquest acte per part de l'alcalde, Um, que ens deia que uh, tant de bo pogués venir perquè sospitava que, que igual podíem dir alguna mentida i intent, no en direm cap de mentida. Evidentment no som urbanistes, explicarem uh, tota la informació que hem rebut des del nostre punt de vista i intentarem fer-vos-la fàcil uh, i concretament avui parlarem de, dels pocs espais lliures que, que hi ha a Premià de Mar i per tant parlarem de les últimes oportunitats que té el poble de ser esponjat des del nostre punt de vista. Però també parlarem d'aquells espais o d'aquelles peces urbanístiques que doncs, s'han començat a transformar ja, com podria ser el cas de, de Cal Escoda, o aquelles peces urbanístiques que, que ja estan aprovades, com per exemple el port. I d'alguna manera intentarem veure si totes aquestes transformacions tenen coses en comú o no i de quina manera poden impactar a la vida de, de la nostra vila. Ah, podríem preguntar-nos eh, per què fem aquest acte avui, doncs entre altres coses perquè fa cosa d'un mes a tots els grups municipals de l'Ajuntament hem fet unes sessions informatives amb la propietat de dues de les fàbriques que hi ha aquí a Premià, que marxen, que són Transmesa i Metalogènia, i això ha donat peu a fer una tercera trobada amb, amb l'arquitecte municipal de, de l'Ajuntament, on hem parlat de les hordes de Ponent, però també vam fer com una mena de radiografia general, gairebé a nivell informal, de, de com està la situació urbanística a la nostra vila. Um, aquestes sessions, en concret les dues de, de l'empresa. Podríem dir que a la nostra formació Crida Premianenca no ens, no ens han fet estar massa còmodes eh, perquè tenint en compte que som una candidatura de conviccions estretament lligades al creixement zero eh, ens ha generat com, com certa contradicció fins i tot perquè hem pogut veure doncs, com es gesta la famosa especulació, com es gesta la, la, la famosa rebombolla immobiliària que podríem dir Um, i, I avui veiem que aquesta bombolla immobiliària no ve acompanyada només d'habitatge, sinó que ve acompanyada Eh, de les grans superfícies comercials. També hem constatat en aquestes reunions que, que l'urbanisme, malauradament, no el fem nosaltres, que, que en el nostre territori qui ha fet l'urbanisme són les grans empreses i aquelles persones que posseixen el, el sol i hem tornat a, a constatar que les promocions d'habitatge doncs, no es fan amb les necessitats de cobrir habitatge, que és el que hauríem d'entendre, eh, sinó que tot el contrari, i no, no cal anar-nos a premiar, no? l'exemple més clar és quan mirem el país com el tenim, que és un país devastat urbanísticament, amb promocions d'habitatge inacabades o, o cases que no troben compradors o compradores o cases en mans de bancs i en canvi així a nivell de, de xifres el 2015 a, a Catalunya al Principat vam tenir 15.557 desnonaments que són el 23% de tot l'estat espanyol. I si ens n'anem a premiar concretament, segons l'Institut Nacional d'Estadística, podem veure que tenim eh, 1.063 pisos buits. Uh, bueno, dèiem que ens havíem quedat amb cert neguit amb aquestes reunions, per, tant, per tal de no quedar-nos nosaltres amb aquest neguit, hem cregut convenient fer aquesta sessió amb nosaltres, que aquesta sessió tindrà diverses, diversos punts. Al principi són les peces a debat, us presentarem les sis peces que estan en transformació a la nostra vila o que, estan, eh, o que hi ha propietaris que tenen la voluntat de transformar aquestes peces. Ho intentarem fer de manera molt breu, 5 minutets eh, per cada peça i de la manera més objectiva possible. Després farem, plantejarem el model urbanístic també de manera molt breu, el model urbanístic vigent de Premià, eh, eh, tal i com, com l'entenem nosaltres, i després, no, perdó, i després, tal i com l'entenem nosaltres, eh, des de Crida Premià, que el model urbanístic que hauria de tenir eh, la nostra vila al final de tot farem resolució de dubtes i aportacions, que aquí ens agradaria que fos la part una mica més, més, més llarga i més extensa. I, i per tant, si teniu preguntes, allà darrere tenim fulls que us podeu anar apuntant les preguntes que tingueu per, allà, per tal de, de, de sistematitzar una miqueta i nosaltres, si, si hi ha alguna pregunta que no, que no sabem perquè no som urbanistes, doncs la puguem buscar al, al planejament i intentar donar resposta. Parlarem de paraules segurament una mica estranyes. No? Des del nostre punt de vista, quan ens hem posat en contacte amb això, hem, vist, hem conegut paraules que no coneixíem. Ah, us demanarem que no ens interrompeu en tota l'estona, però si hi hagués alguna paraula, algun terme que no enteneu, sí que ens el podeu preguntar i intentarem especificar-ho. Per exemple, sortiran paraules com POUM, que el POUM és el planejament eh, urbà, eh, planejament urbaní, planejament d'ordenació urbanística municipal, eh, que seria la norma que ordena urbanísticament a la nostra vila. D'entrada dir que des de Crida no compartim el, el POUM actual, ja que comparteix gairebé tot el poble en, en urbanitzable, però tot i estar en contra, si el llegim, podem trobar frases com hi ha una saturació del terme municipal, o frases com aquesta acumulació de població s'ha produït en un espai territorial minúscul, o bé, la densitat eh, elevada del terme, els dèficits d'aigua i l'elaboració d'un nou planejament urbanístic que haurà de frenar la conversió de la franja litoral en un continu urbà indiquen que el territori actual es pot dir que ja no dona per més. És a dir, la norma que regula l'urbanisme a, a la nostra vila admet una sobresaturació eh, que com avui veurem en aquest acte i que aquesta saturació és possible que es vegi incrementada fins i tot. Bé, això és una mica premiar, recordar que vivim, suposo que com ja ho sabeu, en un poble de 1,9 km quadrats on hi encabim gairebé eh, 30.000 persones, cosa que ens situa eh, en el... En, en, sí, cosa que ens... Què he dit? Sí, cosa que ens situa en la cinquena població a nivell de rànquing de densitat de població a, eh, a Catalunya. Eh, aquesta dada, aquesta cinquena posició, no sabem si es podria veure incrementada en cas de que totes aquestes peces urbanístiques que estan en transformació s'acabessin duent a terme. I sense més dir-ho, us deixo amb l'Andreu, que s'ha estudiat una part. Uh, bé, jo, jo per començar us faré tres o quatre pinzellades només de dues, dues peces que ja s'estan s'estan edificant ja, s'estan executant ja, que són en primer lloc el port i en segon a eh, la fàbrica Escoda a la plaça, a la plaça dels Països Catalans, plaça La Foneria. Seré molt breu perquè Entenem que el que és interessant, sobretot, on hi deu haver inquietud, és en metalogènia, transmesa, etc. Però sí que parlar de, del que, de com s'ha desenvolupat eh, el projecte del port o el projecte de, de Escoda serveix per detectar alguns patrons que ja eh, permeten veure com es desenvolupa l'urbanisme en el nostre poble. El projecte, el projecte actual del port que s'està duent a terme és bàsicament el que es va definir el 2010 en el Pla Especial eh, no farem tot el recorregut històric de com ha anat evolucionant el projecte del port, però en tot cas el 2010 s'aprova eh, un pla especial que preveu un nou club nàutic, una nova zona de marina seca, etc, però que sobretot el gran canvi és que preveu eh, sis peces, sis edificacions eh, d'un total de 18.000 metres quadrats eh, destinats a centre comercial. Aleshores, um, això es va aprovar el 2010, des del 2010 no s'havia mogut res, i no s'havia mogut res sobretot entenem perquè en aquell moment eh, aquesta, tota aquesta part de 18.000 metres comercials eh, s'havien de desenvolupar amb comerços de fins a 600 metres. I això feia que la inversió no fos eh, atractiva segurament o que no sortís a compte. Ara farà un any el Parlament de Catalunya, bueno, des del 2010 hi ha hagut diverses modificacions legislatives, però sobretot n'hi ha una que és eh, importantíssima, que és la que és clau, que és en la llei d'acompanyament de pressupostos del 2015, hi ha un, sí, un canvi legislatiu que permet que en els ports s'instal·lin a eh, superfícies comercials de fins a 1.300 metres. Aleshores, bé, nosaltres pensem que fins i tot és possible que aquest canvi legislatiu en una llei que, com és la d'acompanyament de pressupostos, que engloba moltíssimes coses, fos directament pensat per aquest projecte que s'està desenvolupant aquí en el Port de Premià per una empresa que és la mateixa que ha desenvolupat, per exemple, el, el, al port del fòrum. No? En tot cas, eh, a partir d'aquesta modificació, ara fa un any, a finals de, cur, de curs, se'ns posa sobre la taula una modificació de, de, del pla especial per poder incloure dues eh, superfícies de fins a 1.300 metres en el port. Això es fa a finals de curs, no sé si el juny o juliol, i en principi en aquell moment la intenció era provar-ho en un termini d'un mes, o sigui, al cap de molt poc. Eh, reunida l'oposició vam considerar que feia falta més temps per, per debatre-ho i vam aconseguir eh, endarrerir fins a, almenys fins a la tardor l'aprovació d'aquesta modificació que era clau perquè fos possible el desenvolupament del port. Hi ha hagut mobilització veïnal, sobretot lligada als accessos, a la rotonda que estava el 2010 prevista fer a la zona de Campou i que finalment sembla que es farà en el parc de Can Fitó més cap a la zona de Ponent. Um, i arran d'aquesta mobilització també es van recollir firmes, es va demanar un procés participatiu que finalment es va fer a posteriori de l'aprovació de la modificació del pla especial. Per tant, ara tenim el port aprovat amb aquestes dues, dues superfícies de fins a 1.300 metres. Sembla que els accessos finalment seran els de Can Fitó. S'està treballant ja al carrer Santiago Rossinyol, on s'eliminen dos carrils i s'està fent el nou, pla, el nou pas soterrani, etc. No? I, diguéssim, estem en aquest, en aquest punt. Aleshores, passa, passa, sí. alguna cosa sobre Cal Escoda també. Això també és, eh, Cal Escoda és una herència del Pla General d'Urbanisme del 2010, també, que és el que converteix eh, o que defineix eh, eh l'antiga fàbrica com ara s'està executant. Hi ha hagut un canvi el 2013, però és un canvi de detall, simplement una passarel·la entre em sembla que segona i tercera planta, perquè hi havia dos mòduls o dos edificis que només es connectaven per planta baixa o per primera planta, em sembla, i va haver una modificació el 2013. Però en tot cas, el que s'està duent a terme ara és també, sobretot, una herència del pla d'urbanisme del, del 2010. El que està previst fer-hi és eh, a sota, un pàrquing soterrani que gestionarà Bopi, també, que és l'empresa que ja gestiona eh, Zona Blava, el pàrquing de, els pàrquings de Sardana i, i Foneria, etc Eh, planta menys 1 i primera planta és també una zona comercial, en principi s'instal·larà un, un li discau i després les, totes la resta de plantes és per equipaments públics. Mm? I això també eren quatre pinzellades del que s'està duent a terme. Aleshores, va ser una, una, una imatge de, de les obres que s'estan fent. Eh, volíem aprofitar aquestes, aquestes dues peces que ja s'estan executant per això, comentar alguns patrons que, que veiem que es donen i que repeteixen i que veurem que també s'estan plantejant en les noves peces que Metal·logènia tran a cara sembla que estan sobre la taula. El primer és que les noves grans operacions urbanístiques totes estan lligades a grans superfícies comercials o sigui, totes. El que fa possible el projecte del port és un encabir-hi dos establiments de, de, de fins a 1.300 metres. El que fa possible el projecte de l'Escoda és fer un supermercat de, de dues plantes, no recordo ara els metres, però també una gran superfície. No? Per tant, sembla una mica que s'està engegant una espècie de bombolla urbanística, una espècie de cursa entre, entre empreses eh, lligades a les grans superfícies d'alimentació, sobretot, i són les que eh, l'espurna que permet engegar els projectes de transformació en el poble. Això ho veiem ja al port i a l'escola. Després que nosaltres considerem que en tots aquests projectes normalment es decideix i després es participa. Eh? La prova és que en el cas del port, per exemple, eh, que es, va, es van recollir firmes, segons com preveu el reglament de participació ciutadana de, del municipi, es va demanar un procés participatiu abans de decidir si s'aprovava o no la modificació i finalment es va aprovar la modificació i després es va fer un procés participatiu per definir el detall de la zona verda que va lligada en el passeig. No? O la mateixa aprovació, que se'ns planteja, se planteja aquest canvi a final de curs i es pretén fer eh, portar aprovació al ple al cap d'un mes, doncs també són indicis que falta participació, falta transparència, falta coneixement de, quin, de com es desenvolupa l'urbanisme i de quin model d'urbanisme volem i que sovint es fa posteriori o es fa, eh, els processos participatius i d'informació es fan sobre el detall quan allò substancial ja ha estat decidit. I per últim, una cosa que ja deia en Pau, que és que l'urbanisme, ens el, el model de poble, ens el planifiquen els privats, sobretot. No? I en, penso que en, en el cas del port, sobretot, és, és evident. I fins i tot, des d'una lògica que no fos de creixement zero, fins i tot una lògica d'estar d'acord amb el model, es regateja poc. Ni tan sols es colla els privats per maximitzar les contrapartides que se'n poden treure. L'exemple del port és que dins de tot el sector hi ha previstos dos equipaments públics, un que és la Torre del Nàutic, que són 300 metres, i un altre que és eh, que l'antiga zona de pescadors, que és de 700 metres. Bé, això queden com a dos equipaments públics, està previst, però no els pagarà el privat. No? És un petit exemple. No? A l'hora de regatejar o a l'hora de forçar, fins i tot si estàs d'acord amb el model, entenem que es fa poc, que s'apreta poc per aconseguir contrapartides a tot allò que s'aprova. Aleshores aquestes dues peces eren per una mica veure quina és la tònica i ara expliquem ah. Bueno, jo us explicaré una mica Can Sant Pere. Can Sant Pere és una... Bueno, hi vam parlar molt fa dos anys perquè hi havia la consulta, però és una peça que encara, encara està en joc, ara. Uh, com suposo que sabeu, són 9.500 metres uh, de zona industrial que va ser adquirida per Núñez i Navarro per 4 milions d'euros en, el seu, en el seu moment. Uh, Núñez de Navarro va demanar les llicències d'Enderroc per fer una fàbrica de noves tecnologies. En aquell moment se li van denegar les llicències per motius ambientals i perquè una fàbrica al centre del poble per les entrades de camions i per resta de, de, de necessitats d'una fàbrica no, no complia les condicions. I llavors, des d'aquell moment, eh, que es va redefinir en el, en el POM i es va decidir que a Can Sampere, a Can Pere hi havia doncs, zona verda i equipaments i a canvi a Núñez li donava la, la edificabilitat a les hortes de Ponent. Això Núñez ho va portar, ho va portar a judici, com potser sabeu, i aquests dies ha sortit el tema de quina multa ha de pagar l'Ajuntament per, aquest, per aquest motiu. Ho dic perquè també durant molts dies ha sortit el tema d'aquesta multa, s'ha intentat lligar d'alguna manera que tenia alguna, alguna cosa a veure amb l'alliberament de la fàbrica, amb l'ocupació, i no, no ha estat així, és un tema de les llicències, és una multa que en principi Núñez demanava eh, a 4,3 milions d'euros, al final finalment van ser 450.000 euros, i també ho diem perquè això és un modus operandi de Núñez i Navarro a molts llocs, no? Comprar peces estratègiques i esperar la seva requalificació, perquè també sabem que Núñez i Navarro no es dedica a les fàbriques ni a les noves tecnologies, sinó que es dedica als habitatges. I llavors això que ha fet a Premià és una, un sistema que ha fet servir a molts, a molts llocs, a molts enflans de Barcelona, i a més a més s'han especialitzat en aquest tipus de litigis després per treure diners de, de l'administració. I a més a més aquests 450.000 euros volíem fer també un, una comparació de també de, que, de quin tipus de multa també es tracta, no? Perquè, per exemple, hem rebut una, també un pagament que hem hagut de fer pel tema de, per tema de l'estació, que al final la, la construcció d'una part de les obres l'assumeix l'Ajuntament i van ser, bueno, són 240.000 euros en un inici, al final han estat 329.000 llavors, perquè també comparem quin tipus de, de diners a vegades es deixa l'Ajuntament en aquest... per relativitzar també les coses de com s'han explicat els últims dies per, pels mitjans. Uh, després, bueno, a partir d'això hi ha la sentència de lo del Pont i se suposa que a partir d'ara, en aquest espai, ja s'han de redefinir els, els usos que té, ja no es considera, tampoc es considera industrial ni equipament, sinó que s'ha de tornar a donar una definició. De mentrestant, què passava a Can Sant Pere? Pues existia un pacte tàcit, d'alguna manera aquesta fàbrica la feien servir les entitats i es, feia, es deixava que es, que es fes servir i el 2013, davant aquest avís d'enderroc, per, materialitzar, per no materialitzar l'estratègia de Núñez va haver un alliberament de la fàbrica, com suposo que sabeu, i ara mateix hi ha aquest projecte social on s'incabeixen moltíssimes activitats, des de ball, reforç, uh, tallers de, de circ, uh, ràdio, moltíssimes coses. No? Uh, com que des d'abans ja existia una reivindicació veïnal per 100% públic, és quan es va fer... Bueno, també es va demanar que una part de la fàbrica fos protegida com a vecil, com bé cultural d'interès local, i encara això està, està pendent, no s'ha tornat a moure gaire, això està a la Generalitat i està, i està pendent, però tampoc amb gaire moviment. Després, el 2014 es fa aquest procés participatiu per... Bueno, la plataforma demanava un procés participatiu, participatiu per decidir els usos. Finalment encara no s'ha donat aquest procés participatiu per decidir els usos, el que es va fer és una consulta on de les 1.900 i alguna persones que van votar, 1.500 es van, van, es van posicionar a favor de l'expropiació. Tot i així, encara no hem pogut veure aquest temps gaires moviments eh, per, fer, per fer real aquesta, aquesta expropiació i encara hem d'esperar que es doni aquest procés per, eh, per redefinir els usos. Us expliquem també la, la fàbrica de Can Sant Pere perquè també creiem que una de les coses és que també s'està esperant a veure quins altres moviments poden haver tants als altres espais que us explicaran els companys per entrar en joc amb aquest, amb aquest espai. Doncs jo us explicaré la, la fàbrica de Metalogènia, que com sabeu és aquesta fàbrica que està a l'extrem del terme municipal, està tocant a, a Masnou, en aquella rotonda de, que tenim a la Nacional, d'inici de, del poble, diguéssim. Uh, en l'actualitat, Metalogènia havia estat una fàbrica metal·lúrgica, que de fet, com a curiositat, era una fàbrica que es dedicava a la construcció de, de, de peces de, de, gru, de cues, de dents metàl·liques. Per, bueno, en qualsevol cas era una fàbrica que tenia un cert, un cert renom i, i un valor afegit que, que, que tenia una activitat industrial potent i que en l'actualitat ha marxat del municipi i s'ha deslocalitzat, està a Osca i per tant també anem veient com algunes de les fàbriques i de l'activitat i del teixit industrial que teníem en el poble s'ha anat perdent. Aquesta fàbrica estava situada en aquesta peça que, que veieu aquí, eh, que són, és una superfície de 24.000 metres quadrats, Eh, que a dia d'avui s'entén que aquest sol és, és industrial, que per tant l'única activitat que s'hi pot fer és aquesta, és una indústria, o bé terciari no comercial, és a dir, s'hi poden establir també petits comerços que siguin fins a 800 metres quadrats eh, en aquesta peça. I també té aquest passeig que veieu en el costat, que és una zona verda de 6.000 metres quadrats, que voldríem dir que no és que tinguem aquí una zona verda perquè els propietaris de Metalogènia siguin molt molt ecologistes, sinó perquè estan obligats per la llei a tenir aquests 6.000 metres quadrats i els tenen ras i curt. El que també trobem aquí a la part superior és la, la masia de Can Malet, on actualment hi havia les, les oficines d'aquesta fàbrica. I actualment està fora del que és la trama urbana consolidada, que és una altra d'aquestes paraulotes que, que hem anat sentint i que hem hagut de buscar a veure què significaven, que ara veureu quines implicacions té que estigui fora d'aquesta trama urbana. Vale. Els propietaris de l'empresa el que volen fer, donat que la fàbrica ja no té l'activitat que tenia abans, és en primer lloc una superfície comercial, que és aquest, aquesta peça que veieu aquí, que tindria 6.300 metres quadrats, comptant aquesta superfície comercial més tota aquesta zona d'aquí, que és un pàrquing, que encara que sigui de color verd eh, és un pàrquing, passa que hi posen uns quants arbres perquè quedi bonic. Um, i aquest és un dels motius pels quals volen entrar dins de la trama urbana. Això és el que us comentava abans. Uh, si hi hagués aquesta modificació del POM i els hi permetessin que aquesta peça estigui dins de la trama urbana consolidada, podríem fer una, zona, una superfície comercial d'aquesta mida, si no només podríem fer uh, petits establiments comercials, com abans deien. A part d'aquesta peça comercial, també volen fer-hi un... proposen fer uh, una sèrie de, de pisos, un sol residencial que seria tota aquesta illa d'aquí, amb 4.500 metres quadrats de, de superfície. Eh, estem parlant de planta baixa més 4 pisos d'alçada i a més a més a la planta baixa hi haurien petits establiments comercials, doncs, no sé, una, una pastisseria, coses així més petitones. Uh, per tant, per poder fer aquesta cosa, que, aquesta proposta, demanen que hi hagi una modificació del POM, perquè en l'actualitat, com, com hem dit, no, l'única activitat que hi pot haver-hi és industrial, no poden haver-hi pisos i no pot haver-hi aquesta superfície comercial tan grossa. I, i també ofereixen cedir la, la masia actualment que estan fent servir com a oficines com a equipament per, per l'Ajuntament. De tota manera, veiem que, no, segons ens han comentat, aquests pisos que construirien serien pisos de 4 o 5 habitacions, per tant és un model d'habitatge de, de luxe que no vindria a ser precisament el, el tipus d'habitatge que, que un premianenc mitjà eh, es pugui permetre i, i també ens diuen que hi haurà un petit augment de, de la zona verda, passa de 6.000 metres a 6.300 però simplement perquè augmenten una miqueta aquest petit eh, passeig d'aquí i i res més, això és el que ens demanen, demanen que, que modifiquem el punt per fer possible aquesta, aquest projecte. Jo vull dir una cosa que no sé si he desconnectat o no, però um, aquesta superfície comercial no és el, és, el, és el total de superfície, no vol dir que en sigui només una. El fet d'entrar, no? Dins de, ho has dit això? No. no. Ah, el fet d'entrar dins de la trama urbana eh, consolidada els hi permet fer superfícies comercials més grans que les petites eh, que són de 800 metres quadrats. No vol dir que en sigui només una <clears throat> de superfície comercial. S'entén? Sí? Val, doncs jo us parlo una mica de, de Transmesa, que és la fàbrica que tenim a la carretera de Premià de Dalt, amb el carrer Indústria, amb Jaume Balmes i amb, i amb la Riera, que, eh, eh, que la fàbrica també doncs, ha, ha finalitzat la seva activitat recentment, a principis d'aquest estiu ja no hi havia activitat i, i la propietat doncs, iniciava els tràmits eh, pel que fa a l'enderroc. A dia, a dia d'avui ja, ja la tenim al terra, diguéssim, ja tenim un solar. Um, a, avui l'alcalde explicava que l'han tirat a terra per un tema de salubritat, pel que fa a l'obralita i de més, el que passa que nosaltres vam fer la reunió amb la propietat i, i hi havia gent de... Hi havia, hi havia tots els partits, eh? tots els colors partits, tots els colors polítics, eh? i ens van dir que, que el, el motiu, l'advocat de la finca ens va comentar que el motiu per enderrocar tan ràpid la finca eren dos. Un era evitar que hi entrés algú, per tant que s'ocupés, que pot ser relativament comprensible des de la seva lògica, i l'altra, mostrar al poble i alhora a l'Ajuntament que tenen una voluntat real de transformació. És a dir, quan parlem de transformació volem dir que els hi requalifiquin el sol, és a dir, hi ha una voluntat real de que la propietat allà no hi vol una indústria. I evidentment, si no hi vol una indústria, no vol dir que hi vulguis una verda. <laughs> Quan, quan requalifiquem, sempre requalifiquem a l'alça, no? Per tant, eh, era mostrar tirar-la al terra era mostrar que hi ha aquesta voluntat de, de transformació. Uh, actualment uh, el, el planejament urbanístic contempla el, aquests 14.000 metres uh, com a una única tipologia uh, de, sol, de sol, que és el sol industrial urbà, per tant actualment l'empresa només podria utilitzar aquests metres per fer una indústria, però com hem dit abans doncs, la, la voluntat no és ben bé aquesta. Um, la proposta que ens va fer um, la propietat és, és la següent. El, els, els plànols són una mica menys uh, rigorosos que la resta perquè no ens han donat encara el, els plànols oficials, diguéssim, però d'aquest sol total, la superfície comercial, que és aquesta zona d'aquí de color groc, hi hauria uns 3.500 metres quadrats dels, de, de superfícies comercials, dels quals 2.500 són un GEC, que un GEC és una gran, un gran establiment comercial, que per llei pot fer aquest màxim de 2.500 metres quadrats. I alhora hi hauria diversos PECs, que els PECs, com ha dit la Marina abans, són eh, petits establiments comercials que poden arribar fins a 800 metres quadrats de zona de, de, de, de superfície de comerç. El magatzem i de més van, van a part. Diguéssim, perquè ens fem una idea, Eh, el dia que tenim a la carretera de Vilassar, aquell dia de color vermell, és un petit establiment comercial. D'acord? Això vol dir que eh, hi hauria un gec, però fins i tot potser hi havia només un gec i un pec, no? Potser no, potser hi ha un gec i hi ha doncs sí, diversos petits establiments, no, no ho sabem ben bé, però el que sí que sabem és que eh, estaria ubicat en aquesta zona per tal que tingués accés a la riera. No? Um, quan els hi vam qüestionar per què hi havia d'haver una gran superfície, una, un gran establiment comercial, si no podíem buscar una altra fórmula que potser fos menys agressiva no? o que no ens dugués a les grans empresotes a, a premiar en un poble que si una cosa tenim són supermercats, um, ens van comentar que si no ho feien així el projecte no era viable. Per tant, tornem a veure la necessitat d'aquest oli, de l'engranatge del motor, de, de la, de la no? de la reconstrucció, de la reurbanització de, de la nost del nostre territori al, al, el paper que hi juguen les grans superfícies comercials. Aquí al costat, eh, també orientativament, hi ha un pàrquing en superfície, eh, des de Crida, em sembla que va fer la Brenda, va preguntar si podria ser un pàrquing soterrat i així aprofitàvem la part de dalt per fer-hi una mica de zona verda i ens van dir que es podia negociar tot, però que això els hi faria tenir un increment eh, de, de les despeses i que per tant segurament doncs, o l'Ajuntament hauria de portar una part o potser doncs, hauria d'arribar a una negociació, vés a saber, ampliant més, més trams, rebaixant zones verdes, vés a saber. No? De zona verda, eh, hi ha 4.500 metres quadrats, però si sumem totes les dades que tenim, que són les dades que ens van donar els, a l'advocat, veiem que no acaben de quadrar perquè no sumen 14.000 Aleshores, nosaltres sospitem que, aquests 4.000 deuen ser una part de, de la plaça de l'Esperanto, que és la plaça que tenim aquí al costat, que la deuen comptar també com a, com a zona verda pròpia. La, les xifres ens ballen, són les que ens van dir, les vam apuntar, però no acaben de, de quadrar. No acaben de quadrar perquè hi ha un sol residencial, és a dir, pisos de planta baixa més 4, és a dir, 5, eh, <laughs> um, d'entre 10 i 12.000 metres quadrats al carrer Indústria aquests dos vials eh, connectarien la riera amb, amb la carretera. Eh, D'alguna manera ells ens argumentaven que era una, era una molt bona opció de treure un tap que tenim urbanísticament eh, al centre de la vila. I evidentment, doncs, per fer tot això, també demanen una modificació de, del POUM. Sí, jo eh, us explicaré una miqueta el, el, les hortes de Ponent, que no és, no és nou, és la planificació que ja hi ha de, del 2010, però sí que com que volem fer la visió global, eh, detallar una mica el que, el que està previst a les hortes. Eh, um, potser és, és, és millor que anem directament al, al plànol, que serà més fàcil, no passa? Aquí, està una miqueta distorsionat, però és, és, em sembla que és com s'entén millor. Uh, aquesta carretera ampla, més ampla última d'aquí és, és la carretera de Premià, eh, allà on hi ha una rotonda que ara no existeix és gairebé tocant a l'alçada del camí del mig. Sí? Això és el torrent Castells i aquell d'allà és el torrent, eh, el torrent Malet. Mm? Eh, I aquesta via grossa d'aquí és la Gran Via que ara s'acaba eh, que ara s'acaba uh, <laughs> no, està, no està acabada la Gran Via del tot. Aleshores, que és, que és, també és una herència del 2010 però una mica que, que, que preveu que, que es preveu el 2010 per entendre el conjunt. Um, això està, està planificat bàsicament en, en dos grans zones, el PP1 i el PP2, pla parcial 1 i pla parcial 2, um, però una mica podem anar-ho podem anar ho veient per, per, per tires. No? A dalt de tot, aquella zona blau més fort és una zona industrial. La idea del POM era que el torrent Malet i el camí del mig fos l'eix industrial i econòmic de, de, del poble. És una part en què ja hi ha alguna indústria, tocant el barri Banyeres, que és aquesta segona tira que hi ha aquí. Això de color marró són les cases que ja existeixen, pujant a l'esquerra, la carretera de, la carretera de Premià. El POM mm, preveu també a la masia que hi ha tocant, eh, la masia que hi ha tocant a la carretera de Premià deixar-la tal com està, però en aquesta altra àrea eh, gris, al costat de la marró, edificar-hi també. Aleshores, eh, aquesta, després hi ha aquesta tira, aquesta tira mm, groc, eh, eh, és on hi ha l'escola Montserrat i es reservaria tota, és el que es concentra tot l'espai per equipaments públics. Mm? És on ara hi ha hagut la notícia fa uns dies que s'hi començarà a construir, s'hi farà un pàdel de 14 pistes, piscina, restaurant, etc. A una, petit, a una part que ve de l'altre pla parcial i que es fica aquí, diguéssim, és que no sé, és una mica complicat, Eh, després, tota la zona que queda al voltant de Can Torrents, per sota el carrer Gaudí, també és edificació, eh, també és habitatge. Eh, hi ha una part que no tenim massa clar com queda, que és eh, la part que s'havia utilitzat el 2010 per fer una permuta amb Can Sant Pere i com que ha estat, ha estat anul·lada, va ser denunciada per Núñez i Navarro i això ha estat anul·lat. No tenim gaire clar quin és el planejament que queda el, aquest subsector que es diu Can Estadet, que és aquesta part marró d'aquí. Després, a l'altra banda, diguéssim, hi ha aquestes dues grans peces que serien industrials, la previsió d'obrir la Gran Via, i sobre Gran Via hi ha una zona verda i una part que és terciària. Un, aquest rectangle d'aquí baix és terciari. Són una mica per fer la, la, composició, la composició global. Dir només al, algunes, algunes coses. El POUM que persegueix, que perseguiren el POUM, per una banda això, consolidar eh, Torrent no, no, tira, tira el mapa, és millor. Eh, Torrent eh, Malet i Camí del Mig com a eix industrial. Eh, en segon lloc, concentrar l'edificació per maximitzar els equipaments públics, no? la zona d'equipaments públics, que és aquesta part groga d'aquí, però això fa que aleshores les edificacions eh, també estiguin molt concentrades. De fet, eh, tota aquesta part sota el carrer Gaudí i al costat del barri Banyeres eh, és tot, la tònica és eh, planta baixa més tres pisos, podent arribar, segons el POUM, a planta baixa més 8. Eh? De fet, la idea és, és eh, sota el carrer Gaudí que sigui progressiu. i alguns trossets que es, es completen les illes de cases. Sí, senyal. tota aquesta part d'edificació molt intensa, planta baixa més 3, però podem arribar a planta baixa més 8. En total, comptant, comptant el, el pla parcial del PP2, més aquest, això de 15 habitatges. I bé, i aquesta part d'aquí que trigarem segurament a veure-la eh, acabada, que és la industrial, terciària i zona verda, una mica per fer-se la, la idea de la composició global. Val. Doncs per fer una mica de resum, eh, com veiem totes aquestes peces que es mouen i que algunes d'elles ja estan aprovades, conformen un model urbanístic que, que entenem que és el que el, el govern eh, li interessa. Eh, en primer lloc, és un model de, de ciutat dormitori, és a dir, no tenim una ciutat a dia d'avui que ens ofereixi grans oportunitats en tant d'ocupació, no tenim grans eh, serveis, serveis, no tenim masses espais d'oci, o sigui, no tenim llocs on realment eh, estar-hi actiu, sinó que tenim llocs de, llocs de consum i, i habitatge principalment. Tenim una densitat urbanística molt important, ja ho ha comentat el, en Pau abans, a eh, cinquens de Catalunya, de nhi eh, però és que a més a més si li sumem aquests 300 pisos que es pretenen construir a les Hortes de Ponent aproximadament, més eh, 150 més eh, a, a metal·logènia, 150 més a transmesa, vull dir, si realment totes aquestes propostes que ens han fet els propietaris eh, es porten a terme, estaríem parlant de que l'augment de població seria important, però aquest augment de població no va acompanyat d'un gran augment d'equipaments, de, de, de serveis que realment ens puguin servir. Tenim uns serveis que estan bastant desbordats, eh, serveis sanitaris, serveis socials, i tot i així no, no, no veiem de quina manera podríem compensar aquest augment de, de, de població per, per no estar encara més desbordats. Per altra banda, eh, seguim construint més pisos, tot i saber que tenim, gaire, tenim mil pisos buits a premiar. Per tant, eh, tenim tota una política d'habitatge per part eh, del govern que, que no acabem de compartir. També ens estem esgotant el sol, és a dir, gairebé tot el terme municipal quan hi haguem aquestes tres peces que queden, si s'acaben urbanitzant, tindrem tot el terme municipal construït, no quedaran zones agrícoles, no quedaran massa espais que puguem fer servir de, com a zones verdes, um, i a més a més eh, ens estem saltant normatives, o sigui, hauríem de tenir en principi el 20% del sol com a, com a zona verda, és a dir, uns 215.000 metres quadrats de, de zona verda. A dia d'avui en tenim 160.000 i realment aquest nombre és fals perquè dins d'aquests 160.000 es compten els jardins privats de les cases de, dels veïns, compten com a zona verda municipal, per exemple, el pàrquing de la Salle compta com a zona verda i és sorra principalment, la plaça dels Països Catalans compta com a zona verda i és bàsicament ciment, hi ha quatre arbres comptats, per tant, eh, no, i que en Sant Pere també compta com a, com a zona verda i encara no, no, no hi ha una zona verda real allà, per tant, ens falta realment poder esponjar aquest poble que, que com sabem tots que hi vivim, eh, està, bastant, està bastant tens. També ens trobem que, que hi ha una dinàmica de bombolla de supermercats, com han anat comentant els companys. Eh, a dia d'avui, si no ens fallen els càlculs, tenim més o menys eh, 14 supermercats, tenim eh, bastants supermercats, que nosaltres, eh, i després d'això encara n'haurem afegit eh, de grans de superfícies, com a mínim tres més i més els petits establiments que, que hi puguin haver-hi eh, i tindrem el segon Sorli, vull dir, eh, que veiem que hi ha aquesta dinàmica no, d'anar de, deixant espai perquè aquestes grans superfícies s'estableixin. Entenem que això té un impacte al comerç local, evidentment. Eh, el comerç local no pot competir amb, amb aquestes grans marques, amb els seus preus, no, no hi pot competir. Ja estem veient que hi ha una pèrdua de, de comerços i, i no creiem que aquestes eh, propostes vagin precisament a impulsar-les. I a més a més creiem que aquest impacte demogràfic que, que comentàvem, no? que pot tenir el fet de ser encara molts més veïns i, i tenir el, les mateixes places d'aparcament. Potser els més en faran una mica, però no, no faran 2.000 places noves d'aparcament, per tant, tindrem sèries limitacions al nostre entendre en aquest sentit. I això xoca frontalment amb el que nosaltres voldríem com a, com a model urbanístic pel poble. Nosaltres voldríem que, que tinguéssim una ciutat activa, és a dir, que poguéssim tenir eh, equipaments d'ús públic i no equipaments com els que tenim ara que són necessaris però són fonamentalment burocràtics, és a dir, els equipaments que té l'Ajuntament són per anar-hi per anar a fer tràmits, per dir d'alguna manera, no són espais eh, de participació com podria ser un Ateneu o una escola d'oficis, no, no són espais eh, sanitaris com un centre de dia per a la nostra gent gran o un CAP més gran per poder abarcar tota la població que tenim, que hem d'anar a Mataró a fer-nos segons quines proves, Uh, també ens interessaria que hi haguessin altres tipus d'equipaments com una escola bressol o, o recursos socials que de fet el propi pla d'equipaments de, ja reconeix que fa falta i el POM també reconeix que fan falta aquesta mena d'equipaments de, però no, no s'estan contemplant. També pensem que s'haurien de preservar les poques zones agrícoles que ens falten perquè que ens queden, sí. Bueno, que ens queden, que ja no ens quedaran. Vale? Que ens falten i, i poques coses més. Eh, creiem que hauríem d'apostar per una política d'habitatge més seriosa, és a dir, en primer lloc, si tenim mil pisos buits, doncs busquem la manera de, de poder omplir-los, si realment hi ha una demanda d'habitatge. Si hi ha desnonaments a dia d'avui, no pot ser que estiguem tenint aquests mil pisos buits, és, és, una, és una paradoxa bastant eh, lamentable i també eh, perquè tenim un parc d'habitatge bastant envellit. Eh, no fa massa sentíem que una veïna se li havia caigut un tros de façana a sobre i eh, s'havia fet bastant de mal, vull dir, eh, creiem que s'hauria d'aprofitar aquest habitatge que ja tenim a dia d'avui i, i poder-lo reformar d'alguna manera i també tenir una política d'ocupació cop de mana, perquè aquí a Premià hi puguem treballar, no hi vinguem només a, a descansar i a comprar al supermercat. Creiem que és un error que estiguem perdent tot aquest teixit industrial que històricament Premià havia tingut. Creiem que el polígon és un lloc on precisament s'hi haurien d'instal·lar-hi um, fàbriques, indústries que, que poguessin donar ocupació local i que, per posar un exemple, no fa massa va, ser una reunió, va haver una reunió de, de polígons industrials a nivell comarcal, si no m'equivoco, d'una xarxa de polígons de, de, del Maresme i el, el, el regidor de, de promoció econòmica del govern eh, van a, a presentar el nostre polígon industrial que per ell és el port. Sí, però, per, val? Des del govern s'entén que ara el nostre polígon industrial la gran aposta és el port. Per tant, això, eh, no, no creiem que estiguem fomentant ni, ni, ni l'esponjament del municipi, ni, ni l'habitatge, ni l'ocupació i, i creiem que, bueno, que estem davant d'una bombolla de, de supermercats bastant important i veient tot això nosaltres ens hem escandalitzat i, i per això vam voler <laughs> fer aquest acte i, i explicar-vos-ho a tots vosaltres. I més o menys això és el que volíem explicar-vos. A partir d'aquí, eh, com que hem donat bastanta informació, i en uns fulls informatius que hi ha un resum de tot això que hem dit, de les dades, però, però voldríem escoltar-vos i, i saber quins dubtes us genera tot això, si hi ha alguna cosa que no haguem explicat però bé o no s'hagi entès, i, i què creieu vosaltres que, que realment s'hauria de fer. Uh, si aquestes propostes que ens han fet els privats ja, són, ja us semblen bé o si creieu que hi ha altres necessitats en, en aquest poble. Per tant, a partir d'aquí obrim un torn de, de preguntes i aneu no aixecant la mà i us anirem contestant a mesura que sapiguem, no som urbanistes tampoc, però ho farem. Uh, així que... Sí, propostes també. Vale. Jo volia, jo soc el president del Consell Sènior i amb l'anterior POU anem intervenint i hem presentat dues delegacions, una concretament al tema del Novagram, i també hi ha el col·lector amb aquest tot el sistema de de sortir de aigües de pluja directament al mar, i això no, no desastre que no s'ha arreglat, tot. I després també anem a anar centre de dia. Però una mica arrel d'estudiar el, el pont que es proposava, que llavors estava regit per un terrafós de l'any 2005, i que ara sembla que el 2010 s'ha modificat, i vam veure que a Premià de Mar, el, problema, el pont de Premià de Mar, legalment no es pot aprovar. O sigui, forma part d'un sistema legal. Jo vaig parlar amb la, amb la Generalitat de, de, Catalunya, el Departament d'Urbanisme però és una, és una patata calenta que no té solució. O sigui, la, el que tu, per exemple, has comentat de que un 5% és zona verda, tot això no es compleix ni complirà mai. A més, si fa un pis, que cada menos es complirà. Per tant, jo me'n recordo que el, el Departament Tècnic de l'Ajuntament de Premià de tota la vida ha sigut una que no funciona bé. La prova va estar en la fàbrica del gas, hi va haver un regidor, Pizarro, que ho va, ho va canviar-ho tot, jo podia vosaltres que en comptes de la legalitat, les lluites fan per complir-la. Si Premià de Mar no es pot aprovar un pla de l'organisme, el poble de Can Sant Pere no es pot expropiar, s'ha de comprar una, una, una, una propietat privada que no es pot expropiar, s'ha de comprar i s'ha de modificar el POU. I per modificar el POU no, no, legalment no es pot aprovar. I l'única solució que té Premià per fer un POU una mica decent és ajuntar els dos municipis, el de Premià de Dalt i Premià de Mar. I aquesta és la proposta que fem nosaltres. Mirem de ajuntar, recuperar una altra vegada la unitat del municipi de Premià, mirem de fer una reunió mica de cientes d'una vegada per totes. Però la, jo la proposta que fem, mireu-nos la llei, complir, mireu el, el que preveu la llei del, del sol de Catalunya i, i que diu que es completi una legalitat a la il·legalitat. El fons dels patrons. Un micròfon per una passada. No, que preguntava que si tenia micròfon per anar passant, perquè si no no s'escolta, no arriba al final el que diu. Que no és una pregunta, és una suggerència i l'agafem. La, uh, sí que és veritat, segons la llei, a... Ah, ai, la llei d'urbanisme, ara no recordo quin any és. Bueno, 2000, és, no és un 5, és un 20% de, zones, de percentatge de sostre construït en, per, en proporció a la, a la zona verda. Hauríem de tenir un 20%, estem lluny. Sí que és veritat que quan hem anat a alguna reunió amb la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, miren això, però s'ho miren d'aquella manera. Diuen, sí que si estem reduint les zones verdes el que diuen és ui, aneu al tanto que esteu reduint zones verdes. Però per la meva experiència, la Generalitat aquesta normativa fins i tot la, bastant, la deixa bastant així. Sí, I igual, per això us ho dic, nosaltres ho farem valdre perquè creiem que és una cosa important i també una cosa que em feies pensar, sí que és veritat que si ajuntéssim els municipis, potser per zones verdes ens donarien els percentatges, però nosaltres continuaríem vivint amb les mateixes zones verdes d'aquí i el que vol anar a passejar dalt ja ho fa, no? però em refereixo que tampoc sé, em sembla interessant mm-hmm. també replantejar-ho, però igualment hem de continuar esponjant Premià de Mar perquè la vida ha de poder ser no tan atapeït i no que t'hagis d'anar, t'hagis de creuar l'autopista per anar al parc, d'alguna manera. I a més, a més seria un problema entre els dos municipis <coughs> perquè es podria construir, continuant la trama urbana, i, i tindríem els mateixos serveis. Seria, seria, seria un desastre. Eh, és interessant el debat, igual el podem, el podem fer en micro, igual no sé si és molt violent, però si us podeu aixecar i agafar el micròfon perquè per allà darrere ens Diuen que no senten les preguntes, us sap greu. Que s'apropi de que, a qui vulgui parlar, allà a la tarima, i així escoltarem tothom. Eh? Sí, no, jo eh, volia, volia incidir en, en una perspectiva de context del que seria la, la comarca del Baix Maresme. És a dir, per brillant que fem la solució de premiar, si, que, si fos l'utopia, ens trobaríem una zona de verda aquí al costat d'una zona industrial del costat, més, és a dir, una suma d'incoherències. Per què? Per falta d'una planificació global del territori. Cada poble vol tenir els seus serveis, vol tenir les seves coses i quan hi ha aquesta densitat urbanística que hi ha aquí, aquest volum de persones que tenim aquí al Baix Maresme, com no comencem a fer reserves, és a dir, eh, nosaltres per volum de població si estéssim a Barcelona, a Barcelona hi ha barris que hi ha menys població que el Baix Maresme i els estan fent unes inversions per tapar cinturons de ronda, és a dir, per fer metros, per fer línies, és a dir, hi ha, tenen una quantitat d'inversió de diner públic que nosaltres aquí no recollim, precisament per la visió que tenim parcial de cada un dels pobles. Aleshores, jo trobo que la planificació que s'adoptin aquí, si no és coherent amb la que es fa amb els pobles del costat d'Es Masnou, del Vilassar, etc., acabarà amb incoherència, perquè nosaltres tirarem la Gran Via cap una banda, ells faran una altra cosa, i ens oblidarem de que pel percentatge que tenim nosaltres de població aquí ens tocaria eh, tenir doncs, o reclamar uns parcs urbans prou potents que fessin de connectors biològics, no com les plantetes que han posat ara, que vagin de la serra de Marina, que vagin fins, a, fins al mar, amb eh, llocs on hi pugui haver una reserva, un lloc de pas per les aus migratòries, etc. és a dir, i que hi hagi una gran ratxa d'escola, etc etc. És a dir, una sèrie d'equipaments que ens corresponen pel volum de població enorme que som aquí baix. Aleshores, com no tinguem, i jo en particular us demanaria a vosaltres, que eh, una de les dimensions que hauria de tenir tot el que proposem aquí a Premià és eh, aquesta visió mancomunada perquè ningú ens ha dit que eh, no puguem posar-nos d'acord amb nou perquè coincideixin determinats serveis, determinades zones eh, diguem industrials i no fem al final que quedi un puzzle que sigui una incoherència diguem total quan ens haguem menjat diguem tota la, tota la comarca. No? Eh, en fi, jo crec que això seria bàsic que ho Bueno, jo volia dir alguna cosa d'una de les coses que has dit, que has dit, uh, us demanaria a vosaltres i nosaltres ho recollim i, i, i de debò que ho recollim, però ens n'adonem que nosaltres no, no tenim massa força, eh? som quatre regidors a l'oposició i no tenim tota la força. Aleshores, a nosaltres, quan pensàvem en la finalitat d'aquest acte, dèiem, ostres, què, què, què fem? Per, no? Eh, és una sessió informativa, n'hi haurà més, eh, què farem, què no farem? I eh, només vam acordar una sola cosa, <laughs> que era passar un full i que us apuntéssiu al vostre correu electrònic per qui volgués estar en una llista en la qual després us podríeu subscriure, <laughs> dessubscriure, uh, si us agobieu, sense cap compromís, um, i, i per, rebre, uh, per seguir rebent informació d'aquest estil. Qui sap si d'aquí en neix un grup de treball, qui sap si d'aquí, d'aquesta llista de, de, de distribució, la crida se'n desvincula perquè ha agafat tanta embranzida que funciona sola i es converteix en un moviment, o vés a saber. Vull dir que agafem aquesta petició, però qui li vingui de gust, jo eh, li demanaria a Miqui si pot agafar un full i, i que us apunteu al vostre correu electrònic, a qui li vingui de gust, i, i aviam què passa us sembla molt violent fer unes cares Comentari més? Sí. Cap aquí? Haig de dir A mi em sentiríeu, eh, això. <laughs> És que ens senten per la ràdio, també. Hola, bona nit. No, jo, jo volia fer primer una pregunta. Eh, vosaltres teniu algun... o podeu pedir, o no, no podeu tenir econòmicament, però teniu un, un equip assessor urbanístic? Bé, doncs el primer que hauríem de fer és tenir un, assessor, un, un, grip, un grup assessor urbanístic i si no teniu prou diners per fer-ho, doncs hauríem de començar per veure com es podria fer una subscripció perquè una cosa tan important com la crida estigués molt ben assessorat. Perquè, és clar, en aquests moments suposo que eh, una cosa que jo us volia preguntar és aquests plans, sobretot els més nous, perquè alguns ja els estan edificant i ja, ja ho estan fent molt bé, etc. Eh, què es pot fer realment? Legalment. Una altra cosa és que... Coses il·legals, però bueno, coses il·legals no en parlem. Legalment, o sigui, d'acord amb la llei, quan dic il·legals no vull dir anar a fer bombardejos, eh? vull dir promoure accions legals diferents. Però almenys dintre de les eleccions legals correctes, si, si estem ben informats, si podem fer coses. Perquè clar, si no sabem què podem fer, perquè clar, tota aquesta gent ens esteu explicant que volen fer aquests supermercats, aquests virus, tot això. Però com ho podem combatre, això? Jo no ho sé. I no sé si vosaltres ho sabeu suficientment. Perquè només cridant o no cridant, protestant a l'Ajuntament, en els plens, que, que ja sé que són tensos i complicats, pel que sembla no serveix de gran cosa, eh? perquè no ens fan cas. Aleshores, jo proposo que us plantegeu fer una subscripció, buscar diners com sigui i tenir un equip, un dels millors equips urbanístics que puguem aconseguir per arreglar aquests problemes. Bueno, és bàsicament això. Bueno, suposo que diversos voldrem dir alguna cosa, perquè jo està molt bé la proposta, jo crec que la i ens encantaria. Si coneixeu urbanistes que cobrin barat i siguin bons, endavant, també els podeu apuntar a la llista. Pagarem bé, tranquils, no, no volem explotar tampoc ningú. No, una cosa que sí que us volia dir és que tant metalogènia com transmesa pensem que són coses obertes. Això no està tancat, ens han presentat una proposta. Això ara mateix són terrenys industrials i transmesa terrenys industrials i no comercials, terciari no comercial. Per tant, això està obert, no estem proposant cap il·legalitat. Això també ho volem deixar clar, que és una cosa que realment en tenim possibilitat d'incidir i, a més a més, principalment en transmesa, mentre ens ho explicava l'educat, així com potser Metalogènia va venir com un projecte bastant més tancat, ja veieu que els dibuixets són més macos, Ah, els altres no els teniu, els de Transmesa no els, els hem ensenyat perquè no ens els han passat, és veritat. Bueno, el Transmesa no venia tancat, també perquè ells saben que tenim bastanta, crec, incidència en això perquè Transmesa ens deien potser són 10.000 metres d'habitatge, potser són 12.000, potser és aquest pàrquing, potser no. I si realment no ho tenien tancat és perquè aquí hi ha una requalificació bastant important i n'hi ha possibilitats d'incidir. Per això pensem que aquí se'ls ha de requalificar, que no ens diguin que està tancat. Aquí tenim, tenim marge. I després també, per exemple, marge per demanar moltes coses, perquè hi ha coses a nivell legal, ara estava pensant una cosa que, per exemple, ens hem deixat d'explicar. De, quan, tens, eh, quan fas habitatge hi ha una obligació per llei de tenir un 30% mínim de pisos de protecció oficial. Això és una cosa que en tenim en ment i també en aquell moment la, recla la reclamem. I a més a més reclamem que això és el mínim. No, és el mínim, nosaltres d'aquí partim i d'aquí pressionem. Jo crec que serà un tema de negociació i que aquí haurem de... serà de saber jugar perquè realment ells, ells tenen molt a guanyar aquí, per això també estan tan interessats. I no sé si voleu afegir. Sí, jo només volia afegir que, que realment què podem fer dins de la legalitat? Doncs una de les coses que té aquest Ajuntament és un reglament de participació ciutadana, que no és que hagi funcionat perfectament, però existeix i, i pel qual quan la ciutadania decideix que hi ha un tema que és de prou importància com perquè no es debati només en el ple, sinó que a més a més eh, pugui haver un debat públic sobre el tema i pugui fer-se una consulta, pugui fer-se eh, debats sobre aquest tema i sessions informatives amb només recollint no sé, 1.000, 200, entre 200 i 1.000 signatures, segons el que es vulgui demanar. Eh, en teoria aquest Ajuntament permet que, que la ciutadania pugui decidir sobre temes, tot i que eh, és, són consultes que són, eh, per valgui una redundància, són consultives. Per tant, o sigui, és una mena de sondeig de què és el que voldria fer el poble en determinats temes. Això no vol dir que després facin una altra cosa, però és una altra possibilitat que existeix i que tenim un reglament que ens ho permet. Vull dir, deixo com a idea. Jo afegir que depèn de, depèn de qui crida, sí que se l'escolta. A nosaltres igual no gaire, com a regidors i regidores, però depèn de qui crida, sí que se'ls escolta. Eh? sortida al poble. Eh, eh, jo només un parell de coses que crec que està bé que se sàpiguen o que es diguin i que no hem dit, crec. Una és que el representant de, de les parts d'alguna d'aquestes peces, en alguns casos, dues peces, no m'equivoco, és el mateix. Ho dic perquè igual el moviment s'ha presentat també com peces separades, però d'alguna manera hi ha un fil conductor més enllà del tema comercial, residencial o edifici. Aquesta és una cosa. L'altra cosa era que a vegades quan parlem d'urbanisme, o sovint ens oblidem de que al darrere no són els pisos només, sinó la gent que vindrà a viure, i no només la quantitat, sinó el tipus de gent. Això ve, això ve en tema, a, eh, a compte diguem que és molt diferent fer planta baixa més 8, que faràs molts pisos més aviat petits per un determinat tipus de gent, amb unes feines, amb uns diners, etc, que fer pisos de luxe a, de Metalogènia. I és que jo, quan em parlaven, porto dies pensant qui li endreçava un pis de Metalogènia de luxe o de nivell, de sobre 400.000 euros, 500.000 euros, quan a Premià mateix ara mateix tens moltes cases. No? I al final, al final l'únic que se m'acudia és que, no sé, inversors russos, xinesos, no sé, qui ve? a turisme. És que no, si dic seriosament, no és un, no és un xascarrillo, no és una broma. O sigui, no, no acabo de veure Mm, quin tipus, i fins i tot comptant en el cas de que vingués gent diguem, de Barcelona amb diners no? i comprés això, està venint una gent que no té cap mena de relació amb el poble. O sigui, estem portant el tema ciutat dormitori a un extrem fins i tot que els hi posem la botiga a sota perquè no hagin de sortir de, de la seva fortalesa no? social. I a mi, sobretot quan has dit el tema de la planta baixa més 8, que no, la veritat és que no n'havíem parlat per les reunions de... M'ha deixat perquè, clar, estem portant tipologies socials de gent que, vamos, és un abisme, no? I, i fins i tot estem parlant de gent de classe molt treballadora, en teoria, que, no, que tindrà feina en els caixers, <laughs> en els caixers del súper, diguem, eh, i estem portant gent amb, bueno, que són pràcticament extraterrestres per la immersió majoria de nosaltres. I està senzillament això, posar una mica l'èmfasi quan parlem d'urbanisme que estem parlant també del model social que volem tenir al poble. Sí, un, un parell de coses sobre això. Um, quan, quan parlaves de, de que això, això resoldrà, de fet ho estem plantejant ara, a nosaltres se'ns estan presentant com a peces separades, però això no resoldrà com a peces separades. Vull dir, aquí hi haurà, hi haurà un joc i la prova és que el que tu deies, que l'advocat que està movent tot això, que és el senyor Pigem, eh, és compartit <laughs> de diversos propietaris. De fet, a tall d'exemple, quan hi va haver la consulta, la consulta sobre l'expropiació de Can Sant Pere, eh, va aterrar aquest mateix advocat amb una proposta definida que incluïa que l'Ajuntament cedís el pàrquing, l'aparcament de, de la Salle per fer un Mercadona, que eh, a canvi quedés una part de la part superior de transmesa una part de zona verda més la part de sota edificació, en aquell cas no era la continuïtat dels carrers Gibraltars i el de sobre no recordo es diu, sinó era una edificació en forma de U, també s'edifiqués les hortes de Ponent i amb tota aquesta jugada que des que en Sant Pere per zona verda i equipament. Aquí s'està coent una, una jugada a, a, a tres o quatre bandes segur, i per això, estem fent, per això fem aquest acte també i per això ho posem tot sobre la taula. No es tracta de, de batallar cadascuna de les peces, sinó que es tracta d'estar alerta de que aquí se'ns està, està venint i ens la trobarem a sobre l'última gran jugada urbanística per completar i a tot el poble de Premià, <laughs> que no quedarà res més. Eh? Per tant, en aquest sentit, tota la raó. Uh, I després, una coseta, això que deies, no? l'impacte demogràfic i el perfil, el perfil de població i quina incidència això tindrà en el teixit social, però també en la saturació dels equipaments, etc. Nosaltres una cosa que trobem faltant tota aquesta jugada és que a veure, no som nosaltres que som eh, una colla de, de, de radicals que sempre eh, diem que no a tot, que és el que ens diuen, és que el pla, el pla d'urbanisme i el pla d'equipaments que s'ha aprovat, eh, es va aprovar el 2010 i que es va aprovar per Convergència, preveu i ha diagnostica tota una falta d'equipaments que ara no s'estan contemplant. Es parla de que és necessari un centre de dia, que és necessari una nova escola bressol, que és necessari equipaments socials, eh, equipaments educatius en general, eh, un nou centre d'atenció primària, que fa falta nous equipaments esportius, que fa falta un casal jove, que fa falta un centre obert per a joves, que fa falta centres cívics al barri Maresme, Cotet, Can Sant Pere... Vull dir, és que la diagnosi ja hi és i no hi és per part nostra, i és en els documents que venen al pla d'equipaments que ve de la, de la Diputació o en el, en el pla general d'urbanisme que es va aprovar el 2010 per qui està governant ara. Per tant, també ens sobta que quan, arriba el, eh, quan arriben els privats i posen eh, mapes molt bonics i, i, i tot plegat és molt llaminer, de seguida es combrega amb això i no es té en compte el, el, el mateix que el que ja diu el pla al d'urbanisme. No? També per això vam aquesta trobada i per, per això vam aquest, aquest plantejament. M'has fet pensar ara que quan explicaven això, li he fet posar la Marina això, qui vindrà no, aquests pisos, quan ho comentaves, una de les coses que ja ens deien era que l'important en aquests pisos, a més a més que ens farien una cosa molt bona per premiar, que és arreglar aquesta part del passeig i l'accés a les platges, no? que ja és una cosa que ja es veu qui, a qui estàs buscant que, que vingui, no? i que això seria molt bo pel poble, quan en el fons són dels accessos més més dignes dels que tenim a comparació d'altres. No? I després una altra cosa que també em feia pensar en això és quan els hi vam dir lo dels pisos de protecció oficial, ens van dir, bueno, tampoc cal posar aquest 30% de pisos de protecció oficial aquí, que aquests seran pisos macos i bons, la protecció oficial la teniu i la podeu posar a una altra banda, o sigui, ja tampoc hi havia la intenció de que ens barregem els de protecció oficial amb els que vindran aquí. No? I això va, semblar, va ser una cosa com una mica impactant. Després una cosa que sí que vam demanar és que veieu que el parc, la zona que hi ha, està a les afores de Premià, ni tan sols està com integrat cap a dintre del poble, o sigui, per accedir a aquest parc que, que, que ja no necessitem, perquè necessitem parc també és de travessar el super, bueno, possible supermercat que hi haurà. Per tant, ja també és com, ja que fem alguna cosa, la fem accessible al poble. És com que no està pensat tampoc en aquesta línia d'integració. Jo una mica m'agradaria aprofitar com a representant de la gent gran, donar l'opinió de la gent gran, jo que he nascut a Premià, jo diria Premià qui t'ha vist i qui veu, una desgràcia. No serveix per res el que tenim. Llavors nosaltres creiem que, s'hauria de repensar Premià. Premià tenia un eslògan que era Premià poble d'empenta, d'empenta res. Avui dia som una ciutat dormitori desencantada. Una, ja dic, tot, tot el que tenim a Premià s'hauria... Nosaltres havíem fet unes tertúlies que arquitectes havien recomanat que a partir de, del mossèn Cinto Camamunt es doncs, enarroquessin vivendes i es fessin vivendes, o sigui, tot es urbanitzés d'una manera diferent com traient la densitat del poble. Llavors, el, el problema que tenim avui dia és un fenomen que se'n diu el transamanfotisme. La gent transamanfot, passa de tot. O sigui, estem en un moment de transició en què la societat que tenim no serveix, la que ha de venir ningú sap com serà, i, i, esclar, i llavors aquesta situació la gent tu li expliques, ara aquí hi ha molta gent, li expliques que nosaltres, per exemple, ara estem, volem posar en marxa un, una, una campanya que en diem repassar premiar, premiar desperta, en contra de premiar per la Polena d'Espenta, li diem que desperti, però es topem amb, amb el tant fotisme, o sigui, no hi ha manera de que la gent es vulgui comprometre a dir, escolta, a mi què m'expliques, jo vull viure tranquil i que no m'emprenya, tinc prou problemes, que no tinc feina, que els meus fills me'ls cuiden els meus avis i tota una sèrie de problemes. Llavors vull dir, nosaltres, el poble de Premià no funciona i depèn de nosaltres que funcioni. Però per això hi ha d'haver gent que passi del tant transarmentotisme. Si aconseguim que hi hagi gent que ho vegi això clar, repensar Premià i Premià Desperta podria ser una manera d'aconseguir-ho el POM, tal com s'està previst ara, com es va preveure el 2010, i el que van fer ara serà completament en marxa de la llei. La llei no, no, no permet que el POM de Premià tiri endavant. És una patata calenta. Això m'ho han dit a mi eh, enginyers de la, de, la, de, la, de la Generalitat de Catalunya. I bueno, aquesta és una mica la, la, la proposta que des de la gent gran fem. Repensem premiar, premiar desperta és el nostre slogan. Gràcies. POM no és legal, com diu ell, com es pot, com es pot eh, tirar endavant? Què? A veure, el, el que, la, la, la sentència sobre, sobre el polígon discontinu el polígon discontinu entre Cal Estavet i, i Núñez i Navarro, la sentència el que fa és dir que el, el planejament d'aquest polígon discontinu és un bunyol i la sentència diguéssim que és bastant dura amb l'Ajuntament, però sobretot que no és possible per sols de qualificacions diferents a la distància que està Can Sant Pere d'Hortes de Ponent i com Vull dir que això no, era, no ni dona raó Núñez de Navarro, però això el que deixa a l'aire és, és el planejament d'aquest polígon discontinu, d'aquestes dues peces, i, aquest és el, i per això, per una banda, bé, no tenim gaire clar, no hem aclarit eh, com queda la part de les hordes de Ponent, aquest subsector de les hordes de Ponent, i per això, davant d'aquesta sentència, l'Ajuntament va dir bé, si es vol, si es valora que es vol eh, conservar Can Sant Pere com a punt estratègic al centre del poble per zona verda i equipaments, la via és expropiar i per això es fa una consulta que va sortir si a l'expropiació. Però en tot cas, la sentència el que qüestiona és el polígon discontinu, no, no, no el global del POU, no? per eh, fer, per fer un, un, un apunt sobre, sobre el que deies. Uh, comentar dues coses. Uh, una, uh, uh, un tema que més o menys ha sortit és el tema de, de, de fet el POM aquest de 2010 algunes so coses són més raonables que aquestes operacions que es diuen, no? aquest diagnòstic que deia Andreu. No? Uh, per exemple, en alguns d'aquests espais deixa que es, es mantinguin usos industrials o, o terciaris no comercials. No? O sigui, terciaris no comercials poden ser oficines, poden ser tallers, val? poden ser tipus de coses que no són botigues, diguéssim, no? o, o, o superfícies comercials. Uh, de fet, crec que una de les coses que ens hauríem de pensar és si el, aquest, aquest completat del puzzle, que sembla que es vol fer, i uh, ha, de, ha de deixar premiar només amb mm, viure i consumir, diguéssim, o també treballar en alguna cosa que no sigui relacionada amb això. No? Llavors, eh, hi, ha, hi ha una part que hauríem de destapar, de pensar eh, amb una situació post-crisi 2007, quin tipus de feines, amb una mica de visió a, a mitjà i llarg termini, eh, hi han d'haver en un lloc com aquest. No? Llavors potser fa falta, abans de fer una operació urbanística, avançar en aquest tipus de coses. Una altra cosa és el tema de la mobilitat, crec que també està molt relacionat. Em sembla que d'aquestes informacions, aquests blocs informatius que us han anat fent, em sembla que falta el de dilluns, que és el de explicació del pla de mobilitat, no? de l'estudi del... Ah, va deslligat. Bueno, en realitat està molt relacionat també. O sigui, eh, com volem que sigui la mobilitat en un poble com aquest i si volem atraure més mobilitat motoritzada. Si posem superfícies comercials grans, no és perquè hi vagi la gent que pot anar-hi caminant si fan un pàrquing, no? O sigui, és per atraure, o sigui, atraurà més cotxes encara de fora de la població o, in, o com a mínim pretenen fer-ho perquè és, és una és una competència entre ells, no? entre el, el súper que està aquí i el súper que està allà, a veure quina treu, diguéssim, no? Uh, perquè tampoc hi ha, sembla haver-hi un estudi de quina capacitat, diguéssim, o sigui, quin, quins són els súpers que són viables, per això sembla que hem parlat de, de que hi ha una bombolla de supermercats, no? perquè segurament no és viable que hi hagi totes les súpers que s'estan promovent, no? però és una lluita entre les marques que, que, estan, que estan fent una lluita utilitzant el territori. No? Llavors, també s'hauria de veure això, no? Quants súpers són eh, viables i quin tipus de... O sigui, què, què implica a nivell de mobilitat, és un dels aspectes, però a nivell de mobilitat què implica que es facin superfícies mitjanes i grans, bueno, ja ara les, les que abans eren grans ara li diuen mitjanes, però només és un canvi de nom, no? Però què implica a nivell de mobilitat i té, crec, molta relació amb el que cita al principi de la primera intervenció, a nivell de, de Baix Maresme, la relació amb els pobles del costat, com ens volem moure, etc. No? I eh, a Premià fa falta treure cotxes de, de la via pública perquè pugui haver un altre tipus de mobilitat. Llavors, el tipus de, de pàrquings que s'haurien de fer s'hauria de fer unes, de, des d'una promoció pública Uh, no donant-ho, no, no hipotecant amb gestió privada fins no sé quin any, com està passant amb, tots el, amb tot el que tenim de pàrquings públics, com el de Foneria, etc etc. Uh, perquè poguéssim treure cotxes de la via pública, no, no posar més pàrquings mm, privats i de gestió privada, etc. No? Sobre això que s'ha comentat, eh, volia fer un parell de reflexions. Una, eh, a tot arreu on hi ha un espai, a l'Ajuntament hi posa alguna dependència. Eh, pregunto, això és massa racional, començar a escampar per tot arreu, a cada superfície nova que es faci, eh, algun despatx o alguna cosa, no estaria millor que això fos més cèntric, que hi hagués l'administració única que estés centralitzat i amb una sola finestreta tinguessis tots els serveis? Ho dic perquè al final això eh, pot ser un deliri. No? Després una altra cosa, i arran del que eh, s'ha dit ara mateix, jo crec que premiar eh, l'Ajuntament no només hauria d'ocupar espais burocràtics, sinó que us hauria plantejar fer un viver d'empreses, eh, aprofitar per oferir espais per crear petites empreses als joves, per donar el suport, per facilitar lloguers i petits despatxos, per donar suport tècnic i econòmic i assessorament i amb la gent gran que s'ha retirat o que ens hem retirat de les empreses que puguem col·laborar a tirar endavant i que això jo no ho veig per enlloc. I és el que podria aconseguir que amb noves tecnologies, amb les noves empreses que es creïn, es generin llocs de treball aquí mateix. Aleshores jo crec que diguem, aquests dos punts haurien d'això. Primer, a l'Ajuntament hauria de ser el primer que tingui una mica de coherència a veure on s'ubica, on es deixa d'ubicar i era dir, on ofereix els serveis i no anar a salt de mata, anar-se col·locant diguem, a, cada, a cada foradet que li deixen i col·locant allà un servei, perquè això al final és a dir, per mi, és absolutament irracional. I segon, fomentar, és a dir, aquest nou tipus d'empreses que es poden crear ara, de recolzar els joves, és a dir, molts no aconseguiran feina si no es creen el seu, el seu propi lloc de treball, si no se'ls ajuda, si no se'ls dona diguem, eh, un suport eh, de tots els nivells, és a dir, tant físic, perquè puguin estar un parell d'anys muntant la seva empresa, perquè se'ls assessorin, perquè s'aprofita el coneixement de la gent gran, etc. No? Aleshores jo crec que això també diguem també s'hauria d'incorporar i s'hauria de tenir present i no cedir-ho tot, això que dèiem, a ciutat dormitori, i allò que dèiem, a poble d'emplenta o no empenta, doncs a veure si ens espavilem una mica i fem alguna cosa nova. Um, has dit lo de no, deslocalitzar l'Ajuntament, la, bueno, que hi hagi oficines de l'Ajuntament en certs espais on tenen l'Ajuntament molt lluny, com el barri Cotet, no és una mala idea. Uh, però, a part d'això, uh, l'Ajuntament no s'hi cap no tenim un despatx. Al nostre grup municipal no tenim un despatx i llavors el que estan fent és això. Vull dir, si de fet a Cala Escoda hi haurà una part de dependències de l'Ajuntament. Vull dir, d'alguna manera sembla, no sabem quina relació hi ha, eh, però podria semblar que el Sorri Discau financia una part de l'Ajuntament, no? <laughs> Vull dir, ah, e-, és paradoxal, però, però tenim un Ajuntament petit, és, que és, és un símptoma més del poble tapaït que tenim. Llavors deies, eh, vivers d'empreses alternatives, sí, eh, eh, estic d'acord, Eh, perfilem quines són aquestes alternatives també, perquè eh, m'ha semblat molt interessant la sinergia que deies entre, entre eh, jovent i, i gent gran, m'ha semblat molt interessant, però em manquen alternatives en general, és a dir, manquen alternatives d'empreses però de, de foment del cooperativisme fins i tot, perquè jo crear una empresa petita que acabi sent un monstre com el Zara no m'interessa, no? una empresa cooperativa que es reparteixi la riquesa i, i generi llocs de treballs dignes potser és més atractiu, però és que no només falten aquestes alternatives, falten alternatives cooperatives de cooperatives de consum. Només en tenim una premiat, que, que va superbé, eh? Vull dir, és una alternativa als supermercats. Està eh, pràcticament desbordada, doncs, ostres, una alternativa als supermercats potser és una cooperativa de consum i això no ho ha d'iniciar cap partit polític, això ho podem iniciar les persones que estem aquí. No? Vull dir que en general falten aquestes alternatives que sí que una ajuda de l'Ajuntament en viver d'empreses o en foment del cooperativisme, un viver una, serà genial, però perfilem. No? Sí, i una mica més potser macro és que fins i tot és que no tenim política econòmica ni, ni industrial. Eh, el que està planificat, de, el, el que preveu el POM, del torrent, el torrent Malet com a, com a eix industrial i motor econòmic, amb el camí del mig i aquest polígon sobre el barri Banyeres, eh, això està abandonat mm, això o hi ha un reimpuls o hi ha un pla estratègic per dinamitzar això o, o es morirà. ja de, definitivament l'activitat econòmica en el polígon. Hi ha altres llocs que han intentat recuperar, bé, faria falta una diagnosi de què, quin, quina és la tipologia d'empreses que funcionen i hi ha altres llocs, l'altre dia no sé amb qui, amb qui ho comentava, eh, que per exemple a, la Noia o així no? han, recuperat algunes de les indústries eh, tradicionals, doncs, la pell per exemple, i s'han especialitzat no hi ha un pla estratègic ni una política per dinamitzar el polígon i el polígon s'està morint. Transmesa se'n va, transmesa se'n va Arenys, Arenys se'n va i metal·logènia se'n va a Osca. Vull dir, tampoc, no, no és que se'n vagin, <laughs> no és que se'n vagin a la, a la Xina, diguéssim. Vull dir, se'n van aquí al costat i se'n van aquí al costat Eh? Perquè premiar, doncs no sé, si per falta, argumentaven una mica falta d'espai o argumentaven que potser el polígon no està prou desenvolupat. Eh? això vol dir que no hi ha hagut cap tipus de política per retenir aquestes empreses, que no, a més a més no tenim cap pla estratègic pel polígon, no tenim cap... Bé, bé, per tant, també faria falta això i potser buscar, fer una diagnòstica de què funciona, què no funciona i potser quines oportunitats hi ha per especialitzar el polígon i, i reengegar-lo en comptes de les zones industrials, convertir-les en un supermercat i pisos de luxe. parli aquell senyor. Bé, jo només volia afegir alguna cosa al que he dit abans en Jaume. Aquí estem jugant amateurs contra uns professionals que en saben molt. O ens hi posem com ells o ho tenim tot perdut. Per tant, vol dir, es busca que en un lloc així la gent es comprometi o ens comprometem a posar diners els que es puguin per contractar un bon equip d'urbanistes i d'advocats, o tot això està perdut. Això ho dic per experiència d'un altre lloc que vaig viure durant molts anys, que fins que no es va aconseguir un equip així, no es va arreglar res. I quan es va arreglar ja era quasi, quasi impossible. Vull dir, això és així de real. Eh? Aquesta gent en sap molt i només són interessos econòmics. I contra els calés, o es va amb calés o no es fa res. Simplement això. Calés i coneixement, vull dir que si coneixeu urbanistes <laughs> també que... <laughs> No? Vull dir que tampoc voldria, voldria que semblés que no, no, que no en tenim ni idea i tal i qual, que potser ens hem exposat tant, vull dir, sí que des, des, de, des de la crida hi ha una, com una borsa d'experts i expertes que pengen de, de, de la CUP nacional que, que hi podem accedir, el que passa que aquesta gent està desbordadíssima com per estar aquí constantment, vull dir, consultes i tal molt específiques, vull dir que fins i tot si les teniu els hi podem fer arribar. Sí, Uh, em sembla que hi ha dues opinions que jo hi estic absolutament d'acord. La primera, ells tenen gent 8 hores cada dia treballant per fotre'ns. I nosaltres tenim unes horetes a la setmana eh, per fer una mica de voluntariat. Llavors, hauria d'haver, realment ens hem de gratar la butxaca, hi ha d'haver un equip, ho sento, un equip de tècnics, d'advocats i tal, que, que poden ser gent voluntària, però alguna cosa s'haurà de, de pagar. O sigui, encara que siguin gent del, de la nostra banda, diguéssim, però alguna cosa s'haurà d'ajudar. Però ha d'haver coneixement tècnic, per una banda. Per l'altra, crec que ha d'haver més unitat. Eh, aquí el senyor Asil doncs, s'ha doncs, proposat, estava allò de repensem premiar, i cadascú va per la seva banda. Eh? I, I llavors per la, cadascú per la seva banda és el que hem fet des de fa 58 anys que jo sóc en aquest món. I així està el poble, s'ha fet un port, ens hem quedat sense platja i l'única manera de fer anar, rotllar les coses és la, la iniciativa privada. De fet, és un model convergent, no sé de què ens estranya, votem convergència, doncs toma convergència. O sigui, eh, la, la vida pública la porten les empreses, perquè no hi ha un projecte col·lectiu. Per tant, no sé què ens estranya, estem pagant el que estem votant. Eh? I per altra banda, que tingués eh, línia directa amb l'Ajuntament i mirar d'influir-los o acollonir-los, una de dos, però alguna cosa, m'enteneu? Perquè eh, hi ha alguna cosa que no parteixi de la crida ni parteixi d'uns i d'altres, és a dir, que sigui de tots, que no hi hagi picàcies, que sigui de tots, i un consell sobre urbanisme i un consell municipal d'ocupació, perquè crec que mai s'ha parlat a Premià d'un viver d'empreses i va ser el poble més petit de Catalunya i tenen viver d'empreses. Mai s'ha parlat de què, a veure, de què ens guanyarem la vida. Que se'n vagin les empreses del nucli, d'acord, però eh, el polígon industrial perquè s'ha deixat morir, perquè s'està deixant morir, si és nostre. Eh, està mancomunat, em sembla, en Premià de, de Dalt, no? És, és mutu o no? És, és entre els dos pobles. n'hi ha de dalt, però en tot cas és el planejament propi que diu com que aquí funciona hi ha un polígon, nosaltres el planejament nostre el fem resseguint el polígon que ja funciona. Però això diu el POM, però després la, la veritat el que està passant en la part de Premià de Mar és que s'està morint. Bueno, i, i ja està, jo només volia dir això, o sigui, consells municipals, un d'urbanisme i un de d'ocupació i la gent que som aquí, que estem realment preocupats, anem-hi, anem-hi i comencem a pensar en el Premià que volem, però a més a més amb línia directa que hi hagi en línia directa amb l'Ajuntament, que l'Ajuntament eh, es comprometi a escoltar aquest Consell Municipal i comencem a posar, i des de luego, un equip de, un equip de, de savis, no és una contestació perquè la proposta ja s'explica per si mateixa. No? Però a mi m'agrada molt aquesta idea del Consell Municipal, aquest d'urbanisme, Però, per exemple, quan funciona moltes vegades un, un consell poden assistir plataformes, poden assistir grups organitzats, per tant si d'aquí també van sortint coses, són coses que es poden, potser en el consell no pot haver aquestes quantitats de gent, però a més a més dels partits, si sortís per exemple una cosa per l'estil seria, seria molt útil per fer, per fer pressió i per formar part d'aquest consell i també mm, a dinamitzar la pluralitat de, bueno, dinamitzar l'arribada de, de propostes o de decisions. ara que dèieu això, tant la Laura com tu, pensava que, que nosaltres també podríem fer de lobby. Perquè no, no? El que hauríem d'aconseguir és crear el lloc on poder fer, eh, de, fer o pressionar com a lobistes. Aleshores, la idea de tenir un Consell Municipal penso que seria eh, precisament el lloc idoni per fer, per fer de lobbies. I en aquest sentit, jo ja ho vam, podem parlar en l'últim toc, oi, que es deia, perdó. eh, jo, jo vaig insistir molt amb el tema de que Premià no té un model de poble. No hem, no hem, no hem repensat mai un model de poble. És a dir, unes línies generals en tots els, en tots els àmbits que ens permetin que cada vegada que es fa una actuació tenir un referent i no anar improvisant com ha fet fins ara tots els governs, evidentment convergents, <coughs> doncs no el tenim. Aleshores, jo crec que ara Eh? I socialistes, però també, sí, sí. És com que no són tan freqüents, doncs, dels pers. No, doncs, eh, jo penso que això és una, una cosa que, que l'hauríem de fer. Dissenyar un model de poble. Evidentment, ara tenim uns condicionants que ja serà molt difícil de, de corregir, això està clar, no? Però a partir d'aquesta realitat, fent una valoració de, de, de la situació real del poble ara, amb totes les seves possibilitats i limitacions, doncs definir un poble com fins on podríem arribar, si ho poguéssim si tinguéssim tots els mitjans a favor, doncs fins on podríem arribar. Llavors, això ens servirà de referent. llavors, a partir d'aquí, fem de lobby. Aconseguim que l'Ajuntament accedeixi, i ho ha de fer, perquè la, la, en aquest sentit la normativa eh, en, ens ho permet, és a dir, nosaltres hem d'insistir a través d'aquests canals de participació i també amb la, amb la possibilitat de forçar que es creï un Consell Municipal en diferents àmbits o, o, o en aquest. No? I fem-ho així, pot ser un full de ruta això. a la tabla.